上节课我们重点学习了皮肤修饰部分，不过皮肤只是人像修饰中的一小部分而已。想要修出令人眼前一亮的人像片，五官的修饰是必不可少的。生活中，我们形容一个人长得不错，经常会用眉清目秀这样的形容词，这足以说明五官对于审美有多重要了。而在五官修饰中，最需要细心处理的就是眼睛。眼睛是心灵的窗户。 一双明亮的眼睛一定会给画面加分，让画面中的人看起来非常精神。在前期拍摄的时候，有很多外界因素可能会导致拍出来的人物眼神暗淡无光。在这节课，我会告诉你如何修饰出一双透亮有神的眼睛。在修饰之前呢，我得先跟你说一下 PS 中的图层，因为这节课大多数的修饰都是在单独的图层上完成的，或者是复制一张背景图层。 那么，图层能给我们带来什么样的好处呢？第一，可以通过改变图层的透明度，从而改变修饰的强度。第二，可以利用图层的混合模式，给我们带来很多意想不到的效果。第三，可以随时的通过隐藏图层来快速的浏览修饰前与修饰后的对比。第四，在图层上修饰，可以保护原来的背景图像，始终可以在需要的时候恢复到原始状态。因此， 我们的编辑基本上是非破坏性的，所以我们要学会使用图层。PS 没有了图层，就像一个人没有了灵魂。眼睛的修饰说复杂不复杂，说简单也不简单，不是说鼠标轻点几下就可以解决所有问题的。不过跟着我的节奏，十分钟内就可以轻松搞定了。OK，我们马上开始对眼睛的修饰。我们先放大图片看一下眼睛的细节。 一般处理眼睛，我们首先呢是要把眼球里面的脉络去除掉，然后再增强一下眼白。去除眼球里面的脉络，我们用到的工具是仿制图上工具，快捷键是 S。先新建一个图层，然后按住 Alt 键吸取眼白部分，在脉络上方涂抹。好，脉络去除完之后呢，我们接下来要增强眼白。增强眼白，首先我们要按住 Alt 键。 点击创建新的图层图标，然后弹出对话框，在模式我们要选择柔光，在填充柔光中性灰色打上勾，接着我们要用到一个画笔工具，快捷键是 B，把前景色设置成白色，再把不透明度降低到百分之二十左右，接着我们要在眼白上涂抹。 我们要不断反复的涂抹，直到达到满意的效果为止。好，如果说效果觉得不够强烈的话，我们可以 Ctrl 加 Z 再复制多一层。多一层之后呢，如果说觉得效果又过于强烈的话，那么我们可以把这个图层的不透明度降低，直到我们想要的效果为止。 行，这个消除眼睛的脉络和增强眼白算是完成了。好，我们再仔细看一下，这双眼睛还是有点空洞的感觉，那是因为缺少了一个眼神光。所以呢，接下来我们要创建一个眼神光。首先还是要新建一个图层。如果说你想让这个眼神光看起来像是反光伞或者是八角油光箱的形状的话呢，那么我们在工具箱中选择多边形工具，快捷键是 U，然后在它的选项栏里面。 找到边的选项，把数字改成八。它的填充选项呢，我们要从形状变成像素，再把它的前景色设置成白色。最后，我们要在这个瞳孔的上方拉出多边形。接着，我们要用到一个自由变换工具，Ctrl 加 T，来去改变这个多边形的形状、大小，还有一个角度。 OK，调整好之后呢，我们就可以按照按一下回车键。现在会发觉还有一个部分是多余的，因为我们只需要在呃眼球中产生一个高光，眼球之外呢是不会产生的。所以接下来我们要新建一个图层蒙版，点击图层蒙版，然后接着要用到画笔工具，快捷键是 B，前景色为黑色。 然后我们要在蒙版上进行涂抹，把多余部分擦除掉。我们把不透明度提高。好，涂抹完成之后呢，我们会发觉这个呃眼神光呢，跟我们的眼睛呢是不融合的，相当突兀。那么我们可以用到这个。 图层的不透明度来去融合一下我们的眼神光跟眼球。现在呢，我们要把它的不透明度降低，这样呢，它就能慢慢的跟我们的眼球融合了。我的不透明度降到百分之五十左右，我觉得这个效果比较适合我这张图片。然后呢，我们要再新建一个图层，选择画笔工具，快捷键 B，再把前景色设置成黑色。 我们要把笔的直径放小一些，要做一个呃它的眼睫毛的一个投影。接下来呢，我们要同时选中这两个图层，然后按 c t r l 加 Z 复制出来。我们要把它们拖到另一个眼睛上，再用自由变换工具 c t r l 加 T 调整一下。好，行了，我们的眼神光呢，基本上是创建完毕。 接下来，如果说想要眼睛看起来更有活力的话呢，我们还需要在眼睛的底部创建一个反光。创建反光，首先我们还是要新建一个图层，然后呢，我们选择一个椭圆形选框工具，快捷键是 M，在我们的一个虹膜上方按住 Shift 键拖出一个圆形，然后再把它的前景色设置成白色，按 Shift 加 F5 快捷键进行填充。 接着我们按 Shift 加 M，切换到一个矩形选框工具，在这个半圆的上半部分画出一个矩形，然后再按 Delete 删除键，得到一个半圆形。我们先取消选择，Ctrl 加 D，然后呢，我们按住 Ctrl，点击一下我们这个半圆形的图层，载入一个半圆选区，然后我们要用到一个方向键向上移动一下这个半圆选区。 接着我们要按删除键 Delete，最终我们得到一个月牙形的形状，然后我们再取消选择。接下来呢，我们要让它做一个模糊，所以我们要来到一个滤镜，选择模糊菜单中的高斯模糊，选择一个适合的一个数值。我们的目的只想让这个月牙的边缘模糊掉。好，现在这个数值呢，我觉得是我想要的。 然后点击确定。来，我们再放大细节看一下，会发觉这个反光呢还是有点太多了，所以呢，我们要再建一个图层蒙版。点击图层蒙版，我们要用到一个画笔工具，快捷键是 B。前景色为黑色，然后我们要放大一下笔刷，把这个多余的部分擦除掉。 轻轻擦除掉，我们可以把我们的比如说不透明度降低一点，再进行擦除。OK，我们现在看到的反光呢，还是感觉有点突兀，就不太自然。所以呢，我们还是要把这个图层的不透明度再降低。好，我降到一个百分之六十的左右，达到我想要的效果了。然后我们可以按。 Ctrl 加 Z 复制这个图层，把它拖到另一个眼睛上。OK，最终呢，我们的这个眼睛呢就基本上处理完成了。我们来看一下效果。这节课就到这里了。我们来回顾一下本节课的要点：第一，眼睛的处理方式；第二，图层对我们的重要性。在以后的课程里，我还会继续和你分享人像修饰中的其他工具和用法。 以及更多图层的使用技巧，慢慢揭开 PS 的神秘面纱。感谢你的关注，我们下节课再见。下节课我要和你分享的就是如何使用 PS 帮你磨骨瘦身。通过四个工具的配合操作，你将会见证奇迹的发生。